waya faja'a sai zo faƙala sai ce aina isma'il ina isma'il faƙala ta miratuhu sai matar ta ce zahaba ya ai ya tafi yana farauta sai ku ɗora bayanin da ya gabata ai an yi bayani faƙala ta sai matar ta ce alakan ziru tsoho ba za ka sabko ba fata da ama ka ci abinci wata sharaba ka sha ruwa ƙala sai ya ce wa ma da amukun menene abincinku wa ma sharabukun menene abin shanku kala da amuna allahamu sai ta ce mai abincinmu nama wa sharabuna almau ta ce abin shanmu ruwan zanza. ƙala sai annabi ibrahim ya ce Allahumma barik lahum fi da'amihim wa sharabihim Allah ka sanya albarka a cikin abin shan su Allah ka sanya albarka a cikin abincin su kala sai ce kala abul qasim sallallahu alaihi wasallam ma ki da rahmatin Allah sai ya ce barakatu da'awati ibrahima albarka sai ta shiga cikin addu'ar annabi ibrahima dama Allah ya wanke annabi ibrahima cewa shine ma yawa maka addu'a rabbi ja'alni hadal rabbi ja'al hadal balada aminan wajnubni wa baniya an abud al annabi ibrahim ya mata addu'a makka ta zan guri mai albarka madina kuma manzo Allah ya mata addu'a kala yace fa iza ja zawjiki idan mijinki ya zo faƙar iya alayhi ki gaida mishi wa murihi sannan kuma ki umarce shi yusabbit alaihi babihi yusabbit atibata babihi ya tabbatar da kofar gidan shi sai ku ɗauki magana ku dora ta akan waccan ta rana ta waccan da ta yi karambani sai aka ce sauya kofar gidan shi wannan kuma da ta yi abin daidai sai ya ce in mijinki ya zo ke ce mai wannan kofar gidan ya barta ta yi kyau kofar gidan falan ma ja isma'il lokacin da annabi isma'il ya zo kala sai ce hal a atakum min ahadin wani mutum guda ya zo muku kalan na ta ce kwarai na shekul hasanun alhai'a ta ce wani tsoho ya zo mai kyan kama tsoho ne a man kyautar tsohon. wa azinat alai ne bi shi fasa'ala ne an ka amma ya tambaye ya ce ina kake ba ka bar tausayi na bashi labari fasalani sai ya tambaye ni kai ba ai shuka kaka abincin ku yake ba aka bar duhu sai na bashi labari ana bai kai muna cikin alkai ya mana tambaya kai ba ai shuna kaka rayuwar mu take a bisa yaya muke rayuwa muna rayuwa mai kyau ko kuma muna rayuwa marasa kyau kun ga wata ya ce ai muna cikin bala'i wannan kuma da ake matan kirkice ce sai ta ta muna cikin alkai kala sai ce fa'au saki bi shay'in to ina miki wasiya da wani abu kala na ta ce to babu laifi zan miki wasiya da wani abu sai ta ce babu laifi baba kamin wasiya ya karau alaika salam ya karau alaika salam ya ce in ka zo in gaida ka wa ya amurka sannan ya umarce ka an tusa beta atabata babuka ka bar kowar gidanka ta tsaye haka ta yi kyau ka tabbatar da ita kala za ka abin sai ce bata aiwa wannan babana ne wa antil atibatu ke kuma ke ce kowar gidan mara ne ya umarce ni an umsi kake cewa in rike ke da kyau sun bisa sannan kuma sai zamna shi annabi Ibrahim, sai zamna anhum gabar su ma sha Allah yadda Allah so sun ma ja ba da zalik sannan annabi su bayan sai zo bayan haka sun ma ja wa alaikum salam ala ya ala ya ga wannan fatawar lece a bada sadaka to jika sha biyar ce to babu mutum to allah saka da gari masha allah